මා සමගින් ඉගිකර අතිමති කරමින් තනිවම සොඳුරිය අපි සනසිල්ලේ සුදු ඇඳුමින් සැරමුව හසරැල්ලේ අරලිය ගා ඇත සුවිසුරු නිල්ලේ තනිවිට විත මා සමගින් ඉගිකර අතිමති කරමින් තනිවම සොඳුරිය අපි සනසිල්ලේ හරියි ඔබ තනියම සුසුමන් බෑ කුමරිය ඔබ අද මාළඟ නෑ සුදු ඇඳුමෙන් සැරපුව හසරැල්ලේ අරලිය ගායද සුවිසුළු නිල්ලේ තනි වෙන විට මා සමගින් ඉඟි කර අතිම I of silly තනිව සුන්නේ මගේ සිත තනිව මදොඩවයි සමගින්නේ කුමරිය ඔබ අද මාළඟ නෑ සුදු මදුමින් සැරිමුව හසරැල්ලේ අරලිය ගායන සුවිසුරු නිල්ලේ තනිවන විට මා සමගින් ඉඟි කරාදි මදි කරමින් ගිය අපි සැනසිල්ලේ සුදු ඇඳුමෙන් සැරිමුව හසරැල්ලේ අරලිය ගායන සුවිසුරු නිල්ලේ තනිවන විට මා සමගින් හිඟි කර අතිමදි කරමින් තනිවම සොඳුරිය අපි සැනසිල්ලේ තනිවම සොඳුරිය අපි සැනසිල්ලේ Brasil.